皆さんこんにちは千葉県船橋市からやってまいりましたレタマイカクラジュネと申します下は5歳から上はその保護者で、えー、作っておるチームでございますまた今年もこうして大江戸ソーラン、えー、出れたこと踊り子一同大変嬉しく思っております一生懸命踊らさせていただきますよろしくお願いします 刻み Thank you.

はい神楽ジュニアでしたありがとうございました値段マイカグラジュニアの皆さん